নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইচেন হেঁপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ অসমৰ লোকবাদ্যসমূহ লোকগীত আৰু লোকনৃত্যৰ লগত পুতঃপুতভাৱে জড়িত হৈ আছে এটা জাতি বা জনজাতিৰ সংগীত প্ৰীতি আৰু শিল্পকলাৰ চেতনাৰ অন্যতম নিদৰ্শন হ'ল বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ ঢোল পেঁপা টকা গগনা সুতুলি বাঁহী বিন ভোৰতাল খাম বিহুতাল টুকাৰী শিঙা খোল দবা ডগৰ নগৰা আৰু বহু মই নজনা লোকবাদ্যৰে গৰজি উঠিল বৃহত্তৰ যুৱ সমাজৰ মঞ্চ নগাঁও জিলাৰ সমন্বয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে পৰিৱেশন কৰা এই লোকবাদ্য আৰু লোকনৃত্য অনুষ্ঠানটোৱে আশা কৰোঁ আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব

Thank you. Thank you. Oh, Thank you.